алдыңыздарда бири бирине бурч менен багытталган күчтөрдү кошуу боюнча орнотуу турат штативдерге кайсы бир бурчта 2 динамометр бекитилген алардын илмеги жип менен байланышкан жиптин ортосунда массасы 750 грамм болгон жүк турат динамометрлердин көрсөткөн суммасы жүктүн салмагына туура келбейт бирок бул көрсөткүч прибордун окторунун ортосунда бурчтан көз каранды